哈哈哈哈哈。 妈！有人。 嗯。 go? Can you help Winnie get his balloon? Oh.

Doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom.